Presidenta, señorías, continuando co o alegato que facía o portavoz do BNG e a efectos de complementalo da, limitación de tempo que el padece, o padeceu, pois isto é a, a reiteración da petición de creación dunha comisión de investigación deste Parlamento efectivamente cobra máis relevancia e ten moita máis razón de ser neste momento porque estáse percibindo perfectamente que o aparato de poder executivo do Estado e da alta administración está actuando para proteger aos imputados polo xuiz instructor no canto de actuar para resarcir no posible os danos, reparar a xustiza e impedir que se volvan a dar acontecimentos como estos a prol dos cidadáns. E iso é patente porque resulta que eh, Comencemos polo auto do xuiz instructor don Luis Aláez de 9 de setembro. Este auto é unha xoia porque dunha dunha calidade extraordinaria tanto do punto de vista formal como do punto de vista dos contidos, a análise que fai, non? E en síntese Neste auto, pois, eh, establecese que eh, hai unha delegación de responsabilidades por parte da dirección do Consello de Administración da DIF na Dirección de Seguridade da Circulación e nos cargos que dependen dela pero que esa eh, é a que atribúe esa delegación a responsabilidade directa e inmediata pero que, de todas maneras, o Consello de Administración é responsable, mediato ou indirecto, eh, únicamente DIC, porque seguirá sendo un garante mediato, conserva el deber de supervisión e control sobre a actividade da mencionada dirección. De maneira que únicamente no caso de que eh, se eh, teña delegado en personas competentes e se teña supervisado que se lle dan os medios, etc. E se teña supervisión de actuación, só nese caso o Consello de Administración non sería responsável. O análise dos feitos do sistema de seguridade leva ao xiz a determinar que hai uns responsables directos que enumera, que son os potenciales autores do delito imprudente de resultados mortales e lesivo, que non cumprieron sus deberes, e di que sorprende que a propia ADIF, por unha banda, SINALE como pilares básicos de la seguridad en la circulación, el conocimiento de la línea para el maquinista y el cumplimiento de las velocidades máximas autorizadas por el mismo y, paralelamente, considere el error humano, dada su alta probabilidad, como un aspecto importante a considerar para garantizar la seguridad y, sin embargo, en el presente caso, haya omitido cualquier tipo, ADIF, de respuesta en el sistema ante el presidio fallo humano. Como consecuencia de todo eso, o Suiz no seu auto chega a decir que tamén os órganos directivos son responsables mediatos e, polo tanto, que como non se cumpriron aquelas normas, como se falseou uh, o sistema de seguridade a partir do momento que entra en, en uso a liña de 2011 a partir dese momento todos son responsables porque ademais, como xa dixo o portavoz do BNG Fíxose, evidentemente, pois unhas modificacións en plan de, como sempre, escaforrar cartos no, no proxecto. E, polo tanto, que é eh, gravísimo o feito de que, chamándolle unha liña de alta velocidade, non se teña eh, establecido o sistema RTMS, simplemente eh, desactivado, ainda que instalado, e que sexa o sistema ASFA, que foi o que non, nin siquiera un sistema ASFA perfeccionado para suplir a deficiencia do fallo humano. E, polo tanto, todos os órganos directivos, dende que se puxo en liña, eh, a, a liña en, en, en actividade, por lo tanto, de 2011, todos eles son responsables. Pero ante isto resulta que o abogado do Estado, en vez de defender, defende aos órganos. O fiscal pide esculpar os cargos do accidente Tren Santiago. Parece que o fiscal é o abogado defensor dos altos cargos impucados. E, por outra, supoño que se decidiría eh, consignas da Fiscalía Xeral do Estado. E eh, que se suspendan as imputacións, pero finalmente o auto do xeito do 18 de outubro xa eh, é absolutamente rotundo di que resulta indiscutible que esa emisión e por ende la salida del vía del tren, etcétera, etcétera, que se habrían evitado si hubiese mantenido la explotación en acceso al encabezamiento con el sistema RTMS como inicialmente se preveía en el proyecto constructivo o si hubiese dotado el sistema ASFA, como parece que se ha hecho con posterioridad al accidente, de aquellos eh, elementos que permiten activar automáticamente o frenado. Pero además debe tenerse en cuenta que la modificación del proyecto original parece tener su origen en la política de inversión de ADIF, un plan de reducción de costes y obra mantenimiento, así mismo mesmo. Resulta el mismo que esa propuesta foi objeto de estudio varios meses durante os cuales los responsables da toma de decisión da Adif tuvieron ocasión de analizar, preguntar, requerir y debatir la procedencia o no de esas modificaciones y que el documento finalmente tuvo que estar a disposición de todos los miembros del Consejo que sin duda podían rechazar la propuesta. É evidente que ante esta situación na que un xuiz está intentando facer justicia e que os altos cargos da administración, incluso a través do Ministerio Fiscal, o que fan é intentar eh, protexer aos responsables e imputados polo xuiz que son responsables políticos, evidentemente é necesario que a Cámara de Representantes actúe e interveña nesto precisamente para fortalar na instancia política as actuacións dun xuez que empeza a estar seguramente tan acosado como o xuiz Castro de, de Mallorca a respecto dos, dos, dos tejemanejes dos, eh, dos corruptos vinculados á Casa Real. Nada máis. Nada máis.